लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ਅੰਦਰ ਖੋਟਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਨ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਵਾ ਅੰਦਰ ਖੋਟਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਨ ਮਿਲਦਾ ਅੰਦਰ ਖੋਟਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਨ ਮਿਲਦਾ ਤੋੜੇ ਹੋਮਨ ਨੇਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਜ ਪੜਨ ਜਾਂ ਸਜਦੇ ਦੇਵਨ ਉਹ ਪਰ ਮੂਲ ਨ ਹੋਸਨ ਗਾਜ਼ੀ लख लुटावन या अंग ढकावन रब न थीसन राजी लख लुटावन या अंग ढकावन ओ रब न थीसन राजी राज ਰਾਜ਼ੁਨੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ੁਨੀਅਤ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਖੁਲਿਆ ਤੇ ਚਾਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ मस्जिद पढ़ना नमाजें दोनों कम जनाने हो जाना हूँ मस्जिद पढ़ना नमाजें दोनों कम जनाने हैं जाना हूँ मस्जिद पढ़ना नमाजें दोनों कम जनाने हैं जाना हूँ मस्जिद पढ़ना नमाजें दोनों कम जनाने सजते देना सजते देना ना समझे हैं ना समझेंगे मुल्ला पंडित को ना समझे हैं ना समझे ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾ ਬਾਹਦੀ ਮੇਰੇ